Fala rapaziada, mais um Diote do Mundo começando pra vocês E hoje a gente tá aqui na Dundas Square, na Young Dundas Square em Toronto Pra fazer um vídeo pra vocês sobre as impressões que a gente teve sobre o Canadá Com a minha maravilhosa noiva, esposa, companheira de todas as horas Paula Como Guzzo. você mesmo, fico feliz Tá <laughs> é interessado nesse vídeo? Fica comigo aí Check it out primeira impressão sobre o Canadá que eu tive, acho que você também teve, é que tem Tim Hortons em todos os lugares. Qualquer canto que você olha tem um Tim Hortons. Então você pode tomar café em todo lugar e é muito barato. Pelo é. menos comparando com a Austrália, é bem barato. É mais barato que a Austrália, é, com é, toda certeza. É Mas o café é mais aguado. É, é um chafé, né? É. E aqui tá. tem aquele esquema dos cafés quando você vai também, que eles têm aquelas jarras de café e vão colocando café é, no seu copo, você paga uma, vez só. só. É. E eles vão enchendo só a xícara Porque de café. É, é só água, então. É. Aqui no Canadá, como faz bastante frio também, eles têm água quente nas torneiras em praticamente todos os lugares. Né? Então, aqui você não precisa ficar com a sua mão gelada <laughs> para lavar a mão. Próxima impressão, né, próxima coisa que a gente reparou, é que aqui eles também jogam papel no vaso, não no cesto, que nem, então, que nem na Austrália, só que não é em todos os lugares. Tem é. lugar que você tem que jogar no cesto, então é um pouco confuso. Na Austrália todo lugar é no vaso. É, Nenhum é, lugar tem cestinha. Na maioria dos lugares você joga no vaso. É, então você fica um pouco confuso mesmo com, um essa, confuso, com essa prática. a maioria dos lugares você joga no vaso. As catracas do metrô são abertas, então se você brasileiro, malandrão, malandrovski, né, quer vir aqui e simplesmente não pagar a passagem, você pode, mas não quer dizer que você vá fazer, né? Então não você faça, não, é, não, não, não faça fazer, isso, é. Você não vai simplesmente passar só porque a catraca está aberta, mas a catraca fica aberta, principalmente se você pega um ônibus e aí você quer transferir para o metrô e te dá nada, na verdade, você pega só um, um papelzinho um de transfer papel no metrô. Que todo mundo pode pegar, na verdade. Mas qualquer pessoa pode passar lá e pegar. Então, tipo, é, é estranho. É, é mais na base da confiança mesmo. Próxima impressão que a gente teve é que, vindo, obviamente, de um dos países com o maior custo de vida do mundo, que é a Austrália, aqui é relativamente barato, né? Quando você começa a converter os preços até pro real, é... não é surreal. caro assim, sabe? Você converte do real, é surreal. Não. No geral, assim, é, é mais barato do que comparando com a Austrália, porque, né, como a gente morou na Austrália, a gente tem essa base de comparação. Então, no geral, a gente achou aqui mais barato. É. Outra coisa que a gente reparou é que o transporte público funciona muito bem e o metrô te leva para todos os lugares principais, né? É, os principais. Se você metrô de Toronto não é tão afastado, bom é. assim. É. Não, o metrô ele funciona muito bem e ele te leva para os lugares principais da cidade. Se você não estiver morando muito longe, você vai ter fácil acesso ao transporte público. Não é difícil de se locomover. A cidade, de uma maneira geral, é muito multicultural e também muito gay-friendly também. Aqui eles abraçam as diversidades, né? Vamos dizer assim. Então, é muito fácil você encontrar casais gays na rua sem repressão nenhuma. Então, ah, imigrantes, sabe, asiáticos, enfim, todo tipo de ah, diferenças culturais você encontra em Toronto. E aqui eles são muito friendly com esse tipo de coisa. Você não vai ter uma repressão tão grande quanto a gente vê no Brasil ou muitas vezes em outros países aí. Outra coisa que a gente aprendeu passando vergonha é que aqui você tem que dar gorjeta. Então é uma coisa que a gente não faz no Brasil porque já vem na conta. Na Austrália não se faz porque ganha-se muito bem, mas aqui é cultural. Então você dá gorjeta, que nem, na, que nem nos Estados Unidos, você dá gorjeta pelos serviços. Assim, no McDonald's não, mas quando você vai num restaurante, num bar, você dá gorjeta. E a gente não sabia, passamos um pouco de vergonha, mas passamos bem agora. O Canadá faz calor, gente. Vocês acreditam nisso? É uma coisa que eu, eu até fiquei espantado de saber que o Canadá, ele também faz calor, entendeu? Eu achava que era uma coisa que não. Mentira, né? Natal o ano inteiro. Natal o ano inteiro. Com neve. Nevando, sabe? Gente tremendo na rua. E como vocês, de alegria. Como vocês podem ver, tá um frio do cacete. Eu tô aqui cheio de blusa, entendeu? Assim, é, é muito estereótipo, né? A gente pensar que o Canadá é um país que só faz frio. E não, não é assim que funciona. Agora, como a gente está na primavera e entrando no verão, anoitece muito tarde. Então, anoitece lá pelas nove, nove e pouco da noite. É, agora são nove horas da noite. Nove horas da noite, tá? Esse dia que vocês é estão vendo aqui. Esse fim de tarde. É, é, então é, é é bom, mas é bom porque o dia rende, mas ao mesmo tempo é estranho, porque quando fica escuro já são dez, onze horas da noite. É, quando anoitece, e aí você fala, ah, anoiteceu, vou fazer alguma coisa já é meia-noite. É, é, aqui uma outra coisa que também junto com as chips aí, né, junto com as gorjetas, é que o imposto vem separado de tudo que você compra. E aí, tipo, <clears throat> isso confunde muito a cabeça, porque você vê o preço no lugar, você fala, ah, beleza, esse, ah, essa camisa custa 20 dólares. Não, ela vai custar 20 mais 13% do valor. Então, quando você for chegar lá para comprar, o valor não 22, vai mais ser 20 dólares, é. vai ser é. bem mais alguma outra coisa. Então, não sei fazer conta. Você percebeu que eu tentei fazer conta e não, não rolou, né? 20... Ah, não, vai, vamos lá, vamos lá. Se fosse 10, seria 1,30. É, então é 2,60. Tá, O que você vai pagar é 22,60. Então é um negócio tipo. É confuso. Uma coisa que a gente reparou e que é um pouco estranho é que o comércio abre tarde em alguns lugares. Perto da gente estava hospedado, por exemplo, abria às 11. É, e fecha tipo às 10 e 11 também, né? Sim, mas, mas como assim? É um café e ele vai abrir às 11? É. É, é muito confuso. Tá um pouco bizarro. Alguns lugares eles abrem bem tarde mesmo, isso foi bastante confuso pra gente no começo. É. Outra coisa é que para nós a gente já estava acostumado vindo da Austrália, mas para quem sai do Brasil provavelmente vai ser uma diferença, é que tem muito asiático e todos os lugares têm comida asiática. Se você vai no shopping, de, de todos os restaurantes que tem no shopping, 90% é comida é asiática. É asiático. É. É. Aqui você vai comer muito, muito sushi mesmo, comida tailandesa, tailandesa comida chinesa. É gostoso, é gostoso. É bem gostoso, assim, mas eu senti um pouco de falta de, de variedade, assim, sabe? Tem tem muita, muita, comida, asiática. muita comida asiática. Mas na Austrália também tem no shopping. É, muita comida asiática e tipo pouca comida que seja, sei lá, canadense, americana, europeia. Hambúrguer? Ah, hambúrguer, é. Tipo, comida canadense, poutine. Inclusive poutine é muito tem gostoso, é, depende de onde você come. O poutine é uma batata com gravy, que é um molho de carne e pedaços de queijo, mussarela jogados em cima. É muito gostoso. E é- tem com outras coisas também. Tem com geleia, tem com bacon, tem com Nutella. Não, pudim com geleia, com Nutella não Mas dá. tem. Ah, é, aqui tem esquilos em todo lugar, cara. É muito bonitinho os esquilinhos. Qualquer parque que você vai, você consegue ver um esquilo subindo na árvore, pulando no meio da rua, um outro, assim. no meio da rua. Esquilos estão everywhere, é muito <laughs> legal. Aqui a maioridade é 19 anos, então é um pouco estranho, porque no Brasil é 18, nos Estados Unidos é 21, aí aqui eles falaram, não, peraí, vamos no meio termo, aí eles colocaram 19 por algum motivo. E outra coisa que eu achei curioso é que na Austrália, todo lugar pedem seu ID se você pede cerveja. Aqui não, Aqui ah, eles falam que você tem que ter já o seu ID pronto ali, o seu documento próximo, mas... Mas não me pediram em nenhum momento É, mas eles não, não, não, realmente pedem, não. Não encheram o saco, não. Na Austrália, todo lugar me pediram pedem. Pediram pra mim no Niagara Falls só, mas... Aonde? Lá na loja que eu comprar cerveja pra levar pra Twizy. É? Ah, mas é porque é o, a loja de bebida, né? É, eu uma acho loja que lá eles são obrigados a pedir. É. Aqui, como eu sou um amante de carros também, a gente consegue ver, tipo, carros iradaços, assim, na rua. Então você vê Mercedes demais, Porsche demais, Ferrari <laughs> demais. É muito difícil Mas você tá ver um carro... É, é muito difícil você ver um carro ruim, assim, sabe? Pelo menos no centro da cidade. A gente sabe, obviamente, né, que tem carros né, populares, Mas, etc. É. Normal, como qualquer lugar do mundo. Mas é muito mais difícil você ver um carro cair nos pedaços aqui do que, entendeu? No Brasil, por exemplo. É. Você vê muito mais Ferrari e Porsche do que outra coisa. A gente é viu vários legal. carros, assim, tipo Ferrari, Lamborghini, Porsche, uns negócios que eu não. É, o carro que abre a porta pra cima. É, conversível. Conversível, tá. tem muito, é muito legal. Tem muito morador de rua é, eu falei isso outro dia num vídeo meu sobre os homeless e vieram me xingar. Tipo, ai, você mora em São Paulo e você nunca viu moradores de rua. Não, tipo... mas é uma... É, obviamente, né? Falando de um país de primeiro mundo, você não espera ver. É, mas tem. Tem, tem, tem, claro, tem, claro. tem bastante. Tem bastante morador de rua, tem bastante gente louca na rua também, que tem fica puxando louca, assunto é. com você, fica falando com você. Mas é meio que pra te roubar, <laughs> assim, então... Tem uns drogados. Tem uns drogados que vem falar com você. Fizeram amizade com ele, o drogado. Então, assim, é, problemas de cidade grande, é. né? Toda cidade grande tem, mas a gente não se sente inseguro de andar por aqui. É, Sidney tem pra caramba. Tem. Mas a gente não se sente inseguro de andar por aqui por causa disso, muito pelo contrário. Outra coisa que a gente reparou e é que também é a mesma coisa na Austrália, que a água aqui é de graça. Se você vai no restaurante, eles vão te trazer água de graça, você não precisa pagar por isso. E é uma coisa que eu estranhei na volta pro Brasil que você, você tem que pagar, pagar, pela água. Tipo, você pede água, você tem que pagar pela água. Pagar. É, você, meio que acostuma com a água de graça, que eu acho que deveria ah. ser sempre de é, graça. Eu chegava no Brasil, pedia água no restaurante, vinha a garrafinha e depois vinha na conta. Eu fiquei... Não, e vinha aquelas garrafinhas de vidro, né? Super chique. É, Aí tipo, você paga 15 reais 15 a água. Ah, Pô, sabe? Porra, Sacanagem. Só queria um gole d'água, só pegar a torneira mesmo, sabe? Vê aquela voz, né? A voz, é. Depois de viver na Austrália por quatro anos, eu consigo fazer uma comparação grande, assim, entre o quão amigável é o australiano em comparação com o canadense. A gente achou o canadense muito mais amigável que o australiano. Em alguns pontos, assim. Pelo menos que... aqui em Toronto. É, pelo menos em Toronto. Não, não que o australiano seja mal educado ou grosso, nada disso. Eles são super legais. Mas é que a questão é que eu acho que o canadense é um pouco mais friendly, eles são um pouco mais amigáveis do que o australiano. E mais receptivos, digamos Talvez assim. Talvez eles sejam um pouco mais abertos. É, eles são um pouco mais abertos, um pouco mais receptivos que os australianos, com toda certeza. Ou porque é verão e tá todo mundo feliz. Ou porque é verão e tá todo mundo feliz, pode ser também. Aqui em Toronto, para todo mundo que acha que o pessoal fala francês também, a Ontário, que é o estado onde Toronto fica, aqui eles falam inglês, tá? Então você não vai ver pessoas falando francês na rua, aqui tá tudo escrito em inglês. Então só para quem for realmente para Montreal, Quebec, que vai a, ah, ter que falar francês. Nessa parte daqui do Canadá, ninguém fala francês. Tem algumas placas em francês e tal, mas logo tem a é. parte em cima em inglês, então não tem muito problema. Então não se prendam com esse negócio de, ah, vou pro Canadá, vou ter que falar francês também, porque não é assim. E a última impressão que a gente teve é que aqui tem, tem muito, muito brasileiro. brasileiro. <laughs> muito brasileiro. Talvez novamente seja uma coisa específica de Toronto, porque é o destino mais famoso, mas tem bastante brasileiro, assim. Todo lugar que você vai, você escuta alguém falando português, nem que seja ali todo lugar. Todo lugar você vê alguém falando português. Tem bastante brasileiro mesmo. Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, comenta, curte, compartilha. E a gente se vê no próximo vídeo. Espero que as primeiras impressões que a gente teve do Canadá sejam também as que vocês vão ter ou vocês vão ter outras impressões. Comenta aqui pra gente se você já veio pro Canadá, se você concorda com a gente, se você não concorda, quais foram as suas impressões aqui do Canadá também. E se você quiser vir fazer seu intercâmbio aqui, já sabe, fala com a gente no info, arroba ou no www.twoeasyintercâmbio orçamento e a gente vai poder ajudar você a vir o Canadá também e curtir a experiência maravilhosa também. Né, meu amor? Exatamente. É isso aí. Até o próximo Corretíssimo. vídeo. Falo com tranquilidade. Falo com tranquilidade. <laughs> Tchau. Tchau.